da Hibber Allah kom med den her idé om at, at hente noget jord i Palæstina, så, øh, så synes jeg, det var, jeg synes, det var en god idé fra starten af. Jeg synes, det var, det var en ekstremt simpel idé, som så samtidig rummer utrolig mange ting. Og det er jo ligesom det, er jo ligesom det vi ligesom har kigget efter på, i forbindelse med, med superkilen. vil have noget jord herfra. Hvad? Skal det være, øh, skal det være her, eller hvad, hvad synes du? Skal vi gå lidt deroppe af og se det ja. herfra? Ja, lad os gøre det. hvad synes du, der, hvordan øh, tænker altså muren, den minder mig rigtig meget om Berlinmuren. Og så her i Palæstina, der deler den israelernes side og palæstinensers side. Øhm, ja, det hele handler om muren, som man kan sige det sådan. Altså, store dele et land, altså. Jeg synes bare, det er nok med de problemer, der er øh, i landet, og de konflikter og sådan noget. Og så kommer og dele. Det gør det ikke, det gør det ikke bedre, altså. hvis vi havde en spraydose med, så ville vi godt have skrevet noget. Alle mennesker har et land, som de bor i, men jeg har et land, som bor dybt i mit hjerte. Ja. Så noget den stil vil jeg skrive. På dansk? På engelsk. På engelsk. Så alle kan forstå engelsk, det. Ja. Palæstina i mit hjerte. Du sagde noget i den retning, og så går vi 10 skridt længere, og så står det der sådan næsten på dansk. Kan du tage et billede, mens vi står mig og spørgsmål, alle øh, palæstinenser har, øh, og som kører rundt, det er jo... Øh, hvornår de kan komme hjem. Hvornår, altså. hvornår de kan komme hjem. Øh, til et frit Palæstina. Altså jeg vil ikke bare sige, at der kun skal være palæstinenser, men altså bare der fred, øh, jamen, så, øh, så, så flytter jeg helt sikkert herhen. rettigheder så helt sikkert. Ja. Jamen vil de have, altså vil det have fred øh, mellem palæstinenser og israeler, og der ikke skal være krig, øh, og de der store konflikter, jamen, så bygger man heller ikke en mur, der adskiller dem. Nå. No. Tag det herfra. Ja, det er lidt svært. Det bliver sådan lidt mere småstensagtigt.